hívjál inkább. Inkább dokumentálok. Hívjátok már rendőrt, terütik föl. az egészet. hívjuk a rendőrt akkor, amit Mönc vagy a közlekedési múzeum, szar ráverik a biztonsági őrökre, borzasztó módon verik őket. Kérem segítsetek! Mi a fasz képzeltek magatokról? Figyelj, ne kiabáljátok Léci, mert akkor nem hallatszik az ő szüvegőt. Teljesen be vannak előre, szóval szóval szóval elő volt rendben. Két ember biztonsági őr. Ide szólok, ahogy tudják meg. Szia, vannak ott rendőrök? Ne is veszünk az egészet! Ne üssön el, az egészet! az embert, mert próbálja megvédeni Budapestet. Szóltál nekik? Tudni, hívom már rendőröket, vonalban vannak. Gyorsabban, vonalban van? Igen. Jó, azt kívánok, Antonovics Bence vagyok, 7 darab biztonsági őr próbál éppen verni egy ligetvédő aktivistát a közlekedési múzeumnál. Heten rámentek egy emberre, üvöltöznek vele, verik már a földön van, és nem hagyják abba. Mi a fasz képzelnek magukra? Már kutyát is próbálnak ide jöttek kutyával Igen. is. Azért ne túlodsz. Azért ne túlodsz. Már hívják a rendőrséget. Persze próbálják eltakarni. Persze. Gott, danke És ti mit kerestek ott? A tetőn? Bádogosok vagytok! És munkavédelmi sisak nélkül! Szívén nem tudja hova hozták ezt a kutyát, és hogy aki föl akar menni, azt adják, elhozhatják. Nem egyből, mert úgysem tudsz elmenni. nincs sehol sem. Még nincs sehol, azt mondja, de ez mondja, hogy minden. Többen is azt mondták. De sajtó sincs. sok. Még nem, hát nem látjuk, mert fönt van a tetőn, de van hozzá hat darab biztonságvér is. És takarják, és takarják. Siessenek! Köszönjük! Köszönjük. egyébként egy 500 méter oldó pálya gondolom. Már nincs. Már nincs. nagyon is jó, hát jó elképzelése van a világról. Azt mondta, agyon is lőheti. Azt és agyon is lőhetem. Akkor ezek szerint nincs éjszaka Belegyük, és agyon rugdosunk, azt melyik rugdottam egy Nem tudja gyorsan, és akkor rugdottam. Adok rá, Hagyjatok egy telefont. azt mondja, hogy le is lőheti. <laughs> A jobbik babán már magánterület lerőni is. Nem igazoltatják, nem is kértük, az volt az első, és azt mondta, hogy nem. Ők tudják, hogy mit kell csinálni. Felszólítunk mindenkit, hogy azonnal fejezzék be a törvényszeres tevékenységüket. A fizikai atrocitástól, megtorlástól tartózkodjanak. Minden egyes erőszakos cselekedetnek törvényes következménye lesz. Most figyelmeztetjük, hogy számoljanak ezzel. Több is látta, hogy berekedtek. Önök nem hatóság, nincs joguk semmilyen erőszakos intézkedésre. Kutyák vagytok!

köztevékre jogosult rendőrfényőnöknek semmilyen jogosítványa nincs erőszakoskodni. Figyelem, olyan erőszakosokat a rendőr... hanem a helyszínen van az intézkedésre egyedül jogosult rendőrség, önök nem tehetnek semmit. A biztonsági szolgálatnak nincs semmilyen jogosítványa, pláne nem erőszakos fellépésre. Nem, nem megyek. Mi van mindenem? Mondulj be, mert nem értettem. Jó, már itt vannak. Még azt mondja, hogy plakánterületem vannak le is lőnek. Hallod? Mondom, a konnagok is jönnek. Elszólítjuk a biztonsági őröket, jöjjenek ki az épület színére, hogy lássuk a kezüket, lábukat, hogy nem verekednek. Nem, hogy vigyorodj el! Ne rögjél, ne rögjél, seggfej! Találkozunk még az utcán. Hát ti is. Ti kutyák vagytok. Azt hittem falin mindjárt. Majd a, a kutya okosabb, mint ti. Gondolt a féreg, hogy azt mondtam, hogy hát jó gyerek. Kutya nélkül már kisebb.